lucky, lucky Thank you. şaşırtıyor beni Ölüme gelen her şey Orospum istiyor fendi giymek Aldım ona bir kaç parça elbise hey. Ne yapacağım şimdi sıradaki hedef ne? Çeteler kulağımda Sürekli savaş Sürekli varlar Sürekli onlar Toksik kitle ahbap Rolex evi katil Alıyorum hepsini ahbap ah. Doğru olmaz Lucky, Lucky one, one. Ah, ah. Bahsetme bana duyardan Bahsetme bana aileden Bahsetme bana dostluktan Bahsetme bana kardeşlikten Hepsinin sahtesini gördüm ben Hayallerle yaşayanı gerçeklerle sikerler Lucky, Lucky one, one. Ah, ah, ah.